welcome back to our YouTube channel तपाईँहरूलाई लास्ट टाइम मैले चाहिँ पिआई तपाईँहरूले जस्ट पिआई चाहिँ ओपन गर्नुहोस् राइट त्यसरी तपाईँहरूले छोडिराख्नुहोस् तपाईँको चाहिँ माइनिङ भइरहेको छ तपाईँहरूको वान मिनटको टाइम छ भने तपाईँहरूले एकचोटि एप खोल्नुहोस् होइन सो तपाईँहरूले माइन गरे पनि हुन्छ नभए त्यो आफै पनि तपाईँको माइनिङ प्राय भएर चाहिँ बसिराखेको हुन्छ टिमले गरिराखेको हुन्छ र धेरैजनाले अलिकति प्रश्न सोध्ने भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रिप्टो करेन्सीको विषयमा के छ अलिकति बोल्नुहोस् भन्ने कुरा छ जस्तो तपाईँको कानुनी रूपमा लिगल इलिगलको विभिन्न कुराहरू छ थोरै अलिकति यो सेरिजमा यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई अलिकति बोल्न चाहेँ के छ त भन्दाखेरि नेपालमा नेपालको अहिले कन्टेक्स्ट कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँको जनताहरू यहाँको हामी जुन नेपाली पिपुलहरू चाहिँ एउटा टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्नेसम्म एउटा क्रिप्टोसँग कारोबार गर्ने तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनली टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्ने अवस्थामा स्टेजमा पुगिसकेका छन् तर पनि अझै पनि यसको लागि चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टहरू चाहिँ अझै पनि प्रोपर रूपमा चाहिँ उनीहरू अझै पनि के छैनन् भन्दाखेरि तयार छैनन् है सो तयार छैनन् हुँदैनन् र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको क्रिप्टो रिलेट कुराहरू चाहिँ जस्तो डेप नट ओन्ली हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा मात्र नभएर चाहिँ वर्ल्ड डेभलप कन्ट्रीहरूमा पनि अझ चाहिँ प्रोपर वेमा चाहिँ लिगलाइज छैन जस्तो इन्सालभाडोर भन्ने कन्ट्रीले मात्र चाहिँ क्रिप्टोलाई चाहिँ लिगलाइज गरेको पाइन्छ राइट अब बिस्तारै बिस्तारै केही कन्ट्रिजहरूले गर्दैछन् त्यो अन द प्रोसेसिङमा छन् तर पनि तपाईँको चाहिँ थुप्रै कन्ट्रीहरूले अझै पनि क्रिप्टोलाई चाहिँ तपाईँको रहेको चाहिँ एकदमै खुलाम खुला रूपमा चाहिँ लिगलाइज गरिराखेको छैन सो त्यो कारणले गर्दा झन् नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा त के छ भन्दाखेरि तपाईँको इभन भनौँ न फेसबुककै कुरा गरौँ न फेसबुकबाट हामीले हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेसबुक मार्केटिङ गर्दा कति तपाईँको चाहिँ डलर स्पेन्ड गरिराखेको हुन्छ नि त यहाँको स्मल स्टार्टअपहरूले बिजनेस हाउजेसहरूले र यो अन्तिममा कुनै तपाईँको चाहिँ नेपालको गभर्मेन्टलाई तपाईँको ट्याक्स त जाँदैन राइट सो कुरा गर्ने हो यहाँ तपाईँको नट ओन्ली क्रिप्टो करेन्सी यहाँ धेरै कुरामा चाहिँ लिगलाइज छैन है तपाईँको चाहिँ फेसबुक भनौँ तपाईँको चाहिँ अन्य तपाईँको चाहिँ थुप्रै एप्सहरू होइन सफ्टवेयरहरू भनौँ जस्तो तपाईँको चाहिँ हरेक वेबसाइट बनाउनका लागि डोमेन होस्टिङ तपाईँको चाहिँ रेजिस्टर गरिराखेको हुन्छ त्यहाँ पनि डलर कारोबार भइरहेको हुन्छ इभन भनौँ न थुप्रै कम्पनीहरूले आफ्नो तपाईँको चाहिँ प्ले स्टोरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एप्सहरू चाहिँ लन्च गरिराखेको हुन्छ होइन उनीहरूको तपाईँको चाहिँ त्यहाँ लन्च गर्नको लागि सर्टेन अमाउन्ट अफ डलर तपाईँको पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो कुराहरू गर्दाखेरि धेरै कुरा चाहिँ तपाईँको नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ अझै पनि प्रपर वेमा चाहिँ हाम्रो कानुन चाहिँ लिगल चाहिँ आइसकेको छैनन् सो त्यो कारणले गर्दा के छ भन्दाखेरि अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा फ्रीमा आएको चिजलाई हामीले गर्दा केही पनि हुँदैन होइन फ्रीमा आएको आफूले अब तपाईँको चाहिँ हाम्रो कानुनको पनि के छ भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीसँग भएको पैसाहरू अमाउन्टहरू बाहिर फाल्नु भएन इन्भेस्ट गर्नु भएन त्यसले चाहिँ गभर्मेन्टलाई नोक्सान गर्छ तर बाहिरको करेन्सीहरू हामीले एक्सेप्ट गर्न पाउने चाहिँ एउटा नियमावली छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग सो त्यसलाई प्रयोग गरेर गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग जुन चाहिँ हामीसँग आइराखेको जस्तो मोबाइल एप माइनिङ्सहरू एप माइनिङ्सहरू गरिराख्दा गर्नुहोस् होइन अब पछि चाहिँ यो प्रोजेक्टहरू अनसक्सेस भयो भने पनि केही हाम्रो लुज हुँदैन एक डलर एक रुपियाँ केही लुज हुँदैन होइन यदि सक्सेस भइहाल्यो भने चान्सेस हुन्छ डेफिनेटली होइन तपाईँको चाहिँ यो प्रोजेक्टहरू सक्सेस हुँदाखेरि तपाईँको अब माइनिङ गरिराख्दाखेरि सर्टेन डलरहरू तपाईँको जम्मा भइराख्यो र पछि प्रोजेक्टले सफलता हासिल गर्यो भने यस्तै पाइरहेको छ डेफिनेटली पनि होइन तपाईँको मैले एउटा बिटकोइनको मा मात्र पनि कुरा तपाईँको सुनिरहेको थिएँ स्टोरी होइन जस्तो टु थाउजन्ड एटतिर धेरैले बिटकोइनलाई माइनिङ गर्न दिँदैन थियो होइन तर त्यो बेलामा जसले बिटकोइनलाई माइनिङ गरे आज उनीहरू करोडपति बने होइन सो त्यो कारणले गर्दा एउटा चाहिँ प्रपर वेबाट जतिमा फ्रीमा आएको एप्सहरू युटिलाइज गरौँ होइन क्रिप्टो मोबाइल एप्सहरू युटिलाइज गरौँ होइन अनावश्यक धेरै कुराहरू चाहिँ होइन जस्तो अनावश्यक धेरै बजेटमा चाहिँ काम नगरौँ होइन सो धेरै कुरा छ यो विषयमा पछि पनि कुरा गरौँला तर यो सिरिजमा मैले खासमा तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट चाहिँ अब चाहिँ टपिक्समा लान्छु आजको टपिक चाहिँ हाम्रो लास्ट टाइम मैले पिआईको विषयमा चाहिँ जानकारी दिएँ यो सेसनमा चाहिँ मैले विशेष गरेर इगल माइनिङ नेटवर्कको विषयमा अलिकति म तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई कसरी डाउनलोड गर्ने कसरी रेजिस्टर गर्ने कसरी के हाल्ने सबै कुरा सिकाउँछु कसरी माइनिङ गर्ने तपाईँहरूलाई सिकाउँछु र जति पनि मैले तपाईँहरूलाई यो कारोबारहरू गरेर देखाइरहेको छु अपकमिङ सिरिजमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी विड्र के छ प्रोसेसहरू पनि सिकाउँदै जानेछु सो डाइरेक्ट म तपाईँहरूलाई चाहिँ स्क्रिनतर्फ चाहिँ जम्प गर्न चाहन्छु so let's jump into our screen now फर्स्टमा भनेको चाहिँ आफ्नो प्ले स्टोरमा जाने राइट आफ्नो प्ले स्टोरमा गइसके पछाडि तपाईँहरूले के टाइप गर्नुहोस् भने इगल माइनिङ नेटवर्क भनेर टाइप गर्नुहोस् इएजिएलए इगल माइनिङ नेटवर्क भनेर तपाईँहरूले टाइप गर्नुहोस् र त्यस पछाडि तपाईँले यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् राइट र चाहिँ तपाईँले यसलाई इन्स्टल गरिसके पछाडि यसलाई इन्स्टल गरिसके पछाडि तपाईँहरूलाई चाहिँ म देखाउँदैछु इन्स्टल हुँदैछ राइट सो यो स्क्यानिङ हुँदैछ राइट अब त्यस पछाडि तपाईँले यसलाई ओपन गर्नुहोस् राइट ओपन गरिसके पछाडि तपाईँले कन्टिन्यू विथ तपाईँको चाहिँ गुगल गरिदिनुहोस् र त्यस पछाडि इमेल तपाईँले टाइप गरिदिनुहोस् र इमेल टाइप गरिसके पछाडि तपाईँले यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनुहोस् राइट यो तपाईँको इमेलमा कोड आएको छ यसलाई चेक गरौँ ninety eight thirty seven ninety right अब त्यस पछाडि भेरिफाइड प्रोसिड गर्नुहोस् अब त्यस पछाडि तपाईँले आफ्नो चाहिँ नाम राख्नुहोस् होइन कस्तो कान्छा राई आफ्नो नागरिकताको नाम राख्नुलाई तपाईँहरूले है पछि किनभने यो तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो विड्र गर्न पर्यो अथवा चाहिँ तपाईँले यो बाई एन्ड सेल गर्नु पऱ्यो खण्डमा तपाईँले अथेन्टिक नामहरू सोधेको हुन्छ त्यस पछाडि युजर नेम तपाईँले राख्नुहोस् अघिकै जुन हामीले राखे जस्तै पहिलाको जस्तै कान्छा राई टेन तपाईँहरूले यो टाइपले राखिदिनुहोस् होइन रिफरल कोड तपाईँहरूलाई मुनि म राखिदिन्छु यसमा तपाईँहरूको चाहिँ रिफरल कोड माग्छ होइन जस्तो साइमन राई टेन नै हान्नुहोस् साइमन राई टेन राइट यसलाई कन्फर्म गर्नुहोस् राइट यति गरिसके पछाडि तपाईँको सिम्पल छ राइट तपाईँले के गर्नुभयो प्ले स्टोरमा जानुभयो इगल माइनिङ नेटवर्क सर्च गर्नुभयो त्यसलाई इन्स्टल गर्नुभयो स्क्यानिङ भयो त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ ओपन गर्नुभयो ओपन गरिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ इमेल हालिदिनु भयो होइन इमेल विथ गुगल इमेल गर्नुभयो इमेलमा तपाईँको चाहिँ कोड आयो कोड आइसके पछाडि तपाईँले त्यस त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो हाल्नुभयो हालिसके पछाडि आफ्नो नाम युजर नेम र रेफरल कोड होइन referral code Simon right uh, ten uh, तपाईँले हाल्नुभयो राइट हालिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ अब tap this button to start twenty four hour mining session earning rate space तपाईँको चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट अब rate of the active referral users भनेर भनेको छ अब तपाईँले यसलाई ट्याप गरिदिनुहोस् होइन ट्याप गरिसके पछाडि अब तपाईँको सुरु भयो तपाईँको चाहिँ मसँग चाहिँ दस दस इगल्स तपाईँको चाहिँ यो भयो है जस्तो भयो भने यसरी तपाईँले अब टेन टेन तपाईँको चाहिँ यो कोइन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दिँदै जान्छ होइन जस्तो भनेको छ अब के भनेको छ माइनिङ विल स्टप आफ्टर तपाईँको चाहिँ तेइस चौबिस घन्टा पछाडि अब तपाईँको यहाँ टाइम चल्दैछ अन्ठाउन्न सन्ताउन्न यसरी चल्दैछ तपाईँले जस्ट यो एपलाई यसरी खोलिसके पछाडि मात्र तपाईँले चाहिँ चौबिस चौबिस घन्टामा चाहिँ ट्याप गर्नुभयो भने पनि यो आफै चाहिँ माइनिङ हुन्छ अब यसको विषयमा तपाईँले मुनिपट्टि युट्युबमा पनि छ तपाईँले यहाँ मुनिपट्टि युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन लगइन गरिसके पछाडि यसको हिस्टोरी तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसको चाहिँ हिस्टोरी तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन यसको टिम्स तपाईँले तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ मोर डिटेल्स तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो इन्स्टाग्राम युट्युब होइन तपाईँको चाहिँ टेलिग्राम ट्विटर लगायत विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा अपडेट छ तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ राइट अनि त्यस पछाडि यो कुराहरू छ है त जस्तो माथि भिडियो एड्सहरू रिडिम्ड होइन इगल तपाईँको चाहिँ माइनिङ मोर इगल्स भन्ने कुराहरू छ तपाईँलाई यो विषयमा पनि पछि तपाईँहरूलाई म फुल्ली फुल्ली अझ अपडेट दिँदै जानेछु तपाईँले यहाँ मजाले चेक गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू राइट सो यहाँ चेक गर्नुहोला र चाहिँ तपाईँले यो एपलाई पनि तपाईँले माइनिङ गर्नुभयो र यसको मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कारोबार पनि सुरु भइसकेको छ राइट यो तपाईँको चाहिँ यो कोइनको राइट सो तपाईँले अब इन्भाइट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ इन्भाइट न्यू युजर्स भनेर तपाईँले भनेको छ जस्तो यसरी यो आफूले इन्भाइट गर्ने भयो होइन मैले तपाईँहरूलाई मेरो पनि देखाउँछु राइट सो मेरो इन्भाइट युजर भनेको चाहिँ साइमन राई टेन नै हो होइन सो यो चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईँहरूले माइनिङ गरेर राख्नु होला लामो समयको लागि राम्रो हुनसक्छ सो त्यति जेलसम्मको लागि हामी नेक्स्ट अपडेट लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ है त ओके सो पक्कै पनि तपाईँहरूले चाहिँ रेजिस्टर प्रोसेस र त्यस पछाडि तपाईँहरूले कसरी माइनिङ गर्ने त्यो कुराहरू पनि मजाले बुझ्नुभयो होला यहाँभित्रको कुराहरू पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला र अझै धेरै जानकारी अपडेट्सहरू म तपाईँहरूलाई दिँदै जानेछु यसलाई तपाईँहरूले कन्टिन्युटी दिँदै जानुहोला अब नेक्स्ट सिरिजमा फेरि म तपाईँहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट मोबाइल एप माइनिङको विषयमा तपाईँहरूलाई लिएर उपस्थित हुनेछु राइट सो यो पाइको uh, यो इगलको सबै अपडेट्सहरू तपाईँहरूलाई गर्दै नै जानेछु राइट कसरी विड्र गर्ने सबै कुराहरू म सिकाउँदै जानेछु सो हामी त्यतिन्जेलसम्म नेक्स्ट च्याप्टरमा भेट्नेछौँ तपाईँहरूले चाहिँ promo code right promo code मेरो मुनि छ डिस्क्रिप्सनमा मैले भनेको छु राइट भिडियोमा पनि तपाईँहरूले मुनिको प्रोमो कोड युज गरेर गर्नु होला तपाईँहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा केही न केही माइनिङ पाइराख्नुहुन्छ राइट सो हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा भेट्नेछौँ thank you so much having with me thank you thank you